minsan dito? Oo. Oh. Utak na. Ikaw ka minsan dito. Ba't mo ginawa? Hindi mo nangyari, oh. Boss! Boss! Tay! Paparepair sana ako ng ano eh. Sira yung ano, power oh. Ayaw mag-open. Yup. Ayaw no? Ayaw. Magkano ba paggawa dyan, boss? 1.5. 1.5, mahal naman nun. 2K. 1.3. Huh? Ano, lalo pang nagmahal. 2.5. 5. Kano ba budget mo dyan? 1K. <laughs> Gago! 1.5. Huh? Sige, sige, 1.5, 1.5. Sige, 1.5 ba? Ah. Oo. Oh. 1.5. Sige mo. Hold talaga Talagang Power, power lang yan, power. Volume lang yan, sira ulo ka. Dadagdag mo pa ng issue. Yan yung issue niyan. <laughs> Gago! Power lang yun. O manay may na, umpisan mo na. Ka na, umpisan mo na. Ka na, umpisan mo na. Sige, hintay ko rito. Oo, oh, maghintay ka dyan. Sige. Uy! Boss! Ganyan mo talaga mag-ayos ng cellphone? Oo! Technician ako! Hindi totoo yan. Relax ka lang dyan. Kaya, parang sinisira mo na yata yan eh. Oh. Hintay ka, technician ako. Ayusin mo. Mahal man ang bili ko dyan. patayin niya ako ano. Diyan niya ako. Sigurado na ako, baka sisirain ko yan. Oo talaga? Eh, siyempre eh. Mamaya eh, di mo magawa yan ng ayos eh. Maingay. Focus ako. Kamaingay. <laughs> Oh. Ang focus. Dalawang beses na yan! Walang hiya. Hindi yata marunong ng bullshit na to ah. Marunong kaya talaga to? Uy, boss! Ano na? Wala! Wala akong sinasabi! Ano na? Hintay ka! Kailangan focus! Ingay mo! Focus! Sino pa- technician? Ikaw! Oo. Alam ko dito? Wala. Ah? Nahimik ka! Power button lang yan! Power button lang yan, oh! Pinag-iisipan ko oh! Kailangan yun! Kailangan yun. Ingay mo, di ako makapokus. Hindi totoo yan. Sige, sige. Di ba tapos yan? Hintay ka. Oh, may customer na pala tayo eh. Bakit? Ba't mo tinawag? Ginagawa ko na eh. Wala. Eh, hindi na naman technician pre. Oh no! Ginalaw mo yan. Ako gagawa niyan. Ikaw technician dito? Oo. Oh. Ikaw pala technician. Ayaw, lima. Bira na yata. Hindi, boss, baka kaya ko pang gawin yan parang. Boss, kaya mo ba yan? Tinan mo, boss, oh. Cellphone lang, hindi na lang ko dito. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ano na, boss, nagipito ka. Volume lang yan kanina. Ay, wala tayo, boss. ako, boss, eh. Ang Nagkano lang ako, nagpalamig lang ako doon, boss, eh. Sorry, boss. Eh, hindi, gagawin natin to, boss. Wala, kalma ka lang, boss. Kalma ka lang. Papat, papat natin. Wag, boss, wag, wag. Dali, boss, boss. Ayaw, oh, di ma. Kasi boss, ba't ginawa mo to? Tapos tinawag mo ako. Mamadali ka pala, boss eh. Boss, kahit magmamadali ako eh, hindi naman pala technician yan eh. Tarantado yung ano mo ah. Boss, pasensya na ako ah, sa kasi ginawa niya. Kapag ganit, pa na. Ayaw, oh, di ba? Huwag ka na sumagot. Huwag lumang ulo niyan, baka sampalin kitang 1.5 dyan. 1.5? Oo. Baka sige sa'yo, Oh no! 400 lang to, boss. Volume lang pala eh. Ano, pura, pura. Tama na, boss. Tama na, boss. Pasensya ka na. Kamilay Tornilyo mo yung utak mo eh. Pasensya na, boss. Pasensya na. Gagawin na natin to. Relax na lang, boss. Okay na yan. Bayad na lang to. Ayaw, boss. Sa customer yan, boss. Eh, sabit lang.